Der Schöner ist wieder da. Hier und heute wollte ich nur darüber reden, dass ich kein Kit PvP mehr spiele. Oder von ist ein Alpha Skin. Das ist eine neuere Version. Ja, dass ich kein Kit PvP nicht mehr spiele. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht kann ich wieder machen ich habe nicht mehr Zeit, weil für das eine letzte Video 4-5 Minuten dauert ja fast für den Upload eh fast nur 1-2 Stunden. Deswegen will ich nicht so lange aufnehmen. Ich kann das Video auch nicht bearbeiten. Ist scheiße. Wegen meinem Movie Maker Schrott, Schrott, wie Krott, einfach. Ja, und das wollte ich ja nur sagen. Ich mache kein Kit PvP mehr, leider. Ich mache auch mehr, wie heißt das? Survival Games. Und ja, Survival Games, nicht nur Survival Games. Nein, ich meine, oder keine Ahnung, ein paar andere Videos von Legend of Legends oder von LOL. Ja. Ich wollte eigentlich nur sagen. Ich gucke noch ein Headset vielleicht. Ja. Ja, das, das, was ich sagen wollte. Das, das. Also ich kann auch mal ein Tutorial machen. Ja, jetzt wirklich. Ich kann auch manchmal ein Tutorial machen. Kann ich machen, kann ich machen, kann ich machen. Ja. Und ja, jetzt wisst ihr Bescheid, dass ich nicht mehr machen werde. Tippipapi. Leider. Dann sag ich nur noch eins.